Like a Hellcat. Musical? Yes. Yes. Assalamu alaikum. Baroque ça? Baroque-le Jida huligana mlewe. Oh! oh, oh.. oh, oh! Bess, Marie Bolamas, Bouddha Orlassin. Öbür. Tamam. no, no, no, no, no.